muto cyane korale ijwi ry'imburi dusabe n'ayandi makorale bageze ku ndirimbo ya nyuma ku gice cya nyuma mucamuwa muraduga mugahagarara inyuma yabo kugira ngo barangize namwe mucamugendera mugenderako hari kohale ishitse ubunyene kohale akapela groupe singers ayiyo nayo kaba yaje ivuye mu gihosha ndabona ko umenga yashitse turamukanye turamukanye Conversar e não querer Não me to e não to see. yarashyitse turamukanye yesu ni inzira eh, yushi yesu ni irihe tujya dukora n'umwanya turi kano mwanya kugira ngo turindire amasaha ya saa cyenda kugira ngo kohare yesu araje ice idushirira ko eh, ibirori yaduteguriye kohare yuji yesu indirimbo imwe inyarukije hama kohare yagivuye mu gatunguru eh, yesu ni inzira yesu araje nayo izuba iri kurashagomanga kugira ngo bahinga kubera ko baracyadutunganiriza umuziki wabo baca baza kwinjirira ko twashatse bari barawutunganya neza iminota cumi gusa iminota cumi iheze bazaba bari kuririmba indirimbo zibiri hama kohale yesaraje naho izuba imaze kudushikira hano imbere kugira ngo bikomeze kuba ibintu biryoshye cyane ni kohale murabona ko nayo ari idasanzwe hee eko ah, yo yoba yashyitse hari na kohale ebenezeri ndabona ko mega ntizirashika Mas olhando na vacina chuva. mu buryo bwo guca amahera cyane bwo kurondera inyungu zabo ku giti cyabo bakiranguye mu buryo bwo gukwiza ubutumwa ku isi kandi namwe musanzwe mubikora ku bw'ibyo rero reka tubasabe begereze hano mu maso yanyu igikorwa baranguye natwe tukibashikirize ku mugaragaro rero aya makenga yatekewe n'iyi korale yesu araje kari mu maboko yabo natwe tugiye kubashikiriza atandatu tumaze kugategura ariko umugani uravuga ngo agatu gatekeye bagateguruza iki ubuhiri mu ishegera ry'imana ntabwo dufunduruza ubuhiri ni ukugira ngo mwumve ko isi yose ibitekeye bisaba ibihugu kugira ngo ubitekure reka gerageze mu buryo bworoshye cyane dukoreshe Eh, bariko barakora ibintu biryoshye tujye turabe eh, indirimbo baduteguriye murabona ko ari igikemanyi ni gito mugabo gifasha abantu bangahe mubona ari bangahe bamwe ngo batatu abandi ngo bane haleluya yego abandi barundi baravuze ngo ubusigo buhuma ntibuba bubi yego ngiki igikorwa kimajije umwaka urenga iyi korale ikaba ikibashikirije ku mugaragaro mu buryo bwa none ni akantu gato mugabo katwaye ingufu nyinshi n'uburyo bwinshi hareruya nimukatire mu izina rya yesu amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi ariko zibona cyangwa zitabona ni iz'amashusho cyangwa ntabwo ari iz'amashusho harimo indirimbo icumi na zibiri zitagira amashusho zitabona zitiriwe ibihe imirimbo iteye ubwoba izo zose zizwi ku izina ngo ibiringo biteye ubwoba niko iyi alubumu iri ngaha yitwa haleluya kuri icyo abona rero tuzi indirimbo z'ibihumbi kumva ntizibona ku bw'ibyo rero eh. turagomba tubashikirize ku mugaragaro eh. akakuma mubona kitwa sede n'ibirimo iyo byavuye kugira ngo tugere kuri runo rugero murabizi inama ko kuba rwabigata satani yacuragije ishengero n'abanyeshengero kugira ngo izi mpano ziri muri iyi mikangara ziceceke cyangwa zishingagire ariko imana yarafashije muri ibyo biringo nyine biteye ubwoba uhoraho yabanye nabo bariyumvira ko igikorwa cyayo kitohagarara n'aho ibihe byari bimeze nabi ubwo barakora barashyira ku mugaragaro indirimbo nkeya muri izi babikora mu cyo nokwita intambara y’umwuka hanyuma baravuga bati ko imana iduhaye kandi agahengwe ikaduha ibihe byiza reka tumarire iki gikorwa twiyemeje none kuri igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa nyakanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe barangije igikorwa cyose bari biyemeje kugira ngo babashikirize iyi volume igira gatatu y'indirimbo zitakira amashusho imana irezaga ibi bikorwa bakoze imana isubire kandi ibihezage ku bw'ibyo kandi ibi bikorwa babishyikirije mwebwe ishengero mwebwe bakunzi kugira ngo namwe muhereko aho batashyitse namwe muhabashikana aleluya ibyo batashoboye namwe mubafate mu mugongo bashobore ibirenze ibihiye tuberetse kuri uyu munsi ku bw'ibyo rero reka tumaze kubagaragariza igikorwa cyabakoranyije cyadukoranije twese harimo n'abaje bava kure bavuye mu zindi ntara reka mwihagaze hano duhe ijambo ubusanzwe akurikirana ku munsi ku munsi ibikorwa by'iyi korari biba intunganyo uburyo umwanya n'ibikoresho akaba ari hano reka tumuhe ijambo nawe agire icyo ashikirije ishengero yesu ahabituba kandi umwanya wose abandi banejejwe n'ibikorwa bya yesu ibiringo biteye ubwoba ni alubumu ishyitse mu gihe cyayo kandi naho ubura kutabishimira imana ubaza amakorale yakoze ibikorwa nk'ibi mu biringo biteye ubwoba ibaza ko yoba make kuri iyi rero yashobojwe n'uhoraho Kodi ni tuvuge tuti amen, tuvuge tuti amen. Imana y'amucyubahiro namwe ndashakashaka mu bitabo bibiliya e, muri kataloge ubuzima bwacu bwo ngaha n'ubuzoza usanga mu gitabo cya nehemiya cumi mia chukina mirongo mirongo ibiri na kane hariho abagabo babiri umwe yitwa hashabiya na sherebiya e, batatu niyongeyeko na yosuwa aba bari ibijyanye no guhimbaza mu gihe cy'umwami dawidi ariko kandi ugiye kuraba muri za buriya mirongo itatu eh, dawidi atwibutsa ko twebwe nyine tukiri bazima ariko we twe gushimuhoraho bamuhimbaza imana icyubahiro ugiye gusoma kandi muri esaya mirongo itatu n'umunani umurongo cumi n'icyenda umuntu muzima umuntu muzima turavuga ni umuntu muzima umuntu muzima turamukanye abantu mu izina rya yesu eh, abatari bazima nimundamutse umuntu muzima niwe wenyine akwiye gutaza ihoraho imana ishimwe cyane umuntu muzima niwe akwiye kugira yaba mu biringo biteye ubwoba cyane bidateye ubwoba ariko kandi tugiye mu byanditso byera byahometswe n'imana ku bwoko budasanzwe bw'amasigarira nkatwe ukaraba muri konseye ya egirize cyangwa inama zigira capitire ya mirongo itatu na kabiri igabane rya mirongo itatu na kabiri hari aya majambo akurikira handitse ngo indirimbo zibi z'ikimazi mu gihe mu by'ukuri zihamagarira imitima kwegerana n'imana haleluya izo muri zo zonyine zigereranywa n'ubuntu budasanzwe bw'abamarayika bari batonze imirongo nk'inkeye yari yitonze mu ijuru aho umuhanuzikazi yababonye ngo bari kubaririmba ku rutonde atazwi na rimwe rijya ku ruhande rw'irindi kandi n'abari bafite inanga bazicuraranga ku rutonde hareruya ibyo byanteye kubona inanga kama zaciye ngaha kuri akapera kwaya bariye akapera turamukanye byakorare nziza nakunze njye navuze ntiyaba nari umusore nari bwarongore bajya nibo bondirimbiye hareruya abahungu bararizi ariko kandi nabo babaye mu biringo bidasanzwe turamukanye nabo babaye bacikacumu haleluya imana rero ntagenda imana yaba yifitiye amasigariro hari indirimbo batanguriye ko nabonye umutipe yari afise igunira yari ririmo indobo haleluya ninde yabonye igunira eh, indirimbo yavuga ngo ibyo uvuze byose twebwe musamariyani amafaranga dusaba yesu kubera indirimbo bahereje ko nayumvirije nayo bazongeraho ibyo tuvuze byose n'amadiporome bita mu ibarabara uri dogiteri ikigo cy'urubanza ariko ni ngombwa gushyigikira igikorwa cy'imana mu buryo bwacu areruye aba bantu batanze inkomezi n'umwanya ni bimwe mu bintu bigize ubuzima ingometse n'umwanya nibyo bigize ubuzima mu gihe rero guhoraho nta cyobuza ko tutikora mu mifuka kasabe mugenzi wanjye mugura ishengero eh, ariko kandi mu kubandanya mvuga babanza kumva irya sede irya sede ni ishengero rya mirango ryaciye mu bihe bikomeye ntibayizane ngaha sede bayizana mugura ishengero ni nawe avuga kemere kandi hano aho tutora isede muganga God Milton said ini ya mirana anitamuye arabisubiza umutima ntacu sederi abakumbishe Haleluya. Amen. Bana batanga kunda abantu bazoza kutumviriza wanje nani. Hadeki ni 50. Bom, amfise ibikoresho mbere umuntu yabibonye cyangwa nicyo bisigura. Prosper bisigura iki? Umusore Prosper bisigura iki? aba nibo bazuririmbira basorera utavuga cyane bisigura gushyigikira yesu araje hararuya aha ndafise ibikoresho nta kamari tuza gukina byacu byera bidusaba gukoresha urutonde nk'ishengero ry'amasigarira rero dukoresha urutonde sinza kuvuga birebire nizeye ko fabrice aza kumpa umwanya tubanze tureke yapa by'umwihariko ngira nongere nshimire eh, abantu umugwi w'abantu wemeye kudufata umugongo kudufata mu mugongo eh, aho twazamira baratuzamura muri ibi bikorwa eh, abo bantu mu by'ukuri ndazi barimo hano kandi nsangashishijwe n'umuri barimo ndababona abo bantu by'ukuri imana ibahezagire cyane reka nongere nshimire cyane by'umwihariko uyu muvandimwe turi kumwe hano eh, uyu uya yabaye mu bantu by'ukuri babaye ntamuheba inyuma yacu mu kuduhinga tugenda yego ndibuka umunsi umwe yasanze mu kazi njyewe byancanze niyumvira ko no muri korani ntari bujye uwo munsi hari umuhuza wa repetisiyo kuko mwari numva umengo ntaco bisinzi kundi kubwire abarinzi bagenzi ariko nabona ibintu twari twemeye gukora uburyo tuzobirangura aransanga arambaza none wewe muhogo bene bimeze gute none ubu bimeze gute muri korani ndamubwira ati mutamu ni ukuri njyewe byancanze ati kamere uno umenga twoba turabibangiriye hama tukazobitegura ibindi ibindi bihe tutazi akaba nambwira tuva mwana twari turimo mukaba mushyitse ku nshingano yanyu ndabemereye yuko mu ishengero rya mirongo natwe igihe muzoba mugomba gushika ku yindi nshingano na cyane cyane yo gushyira izi ndirimbo ku mugaragaro zibona twebwe nk'ishengero rya mirango nizera ko n'abandi bagenzi banyu tuzobashyigikira imana ibahezagire reka rero dusabe duce bugufi dusenga imana yehova gitanda kizima mugire ubuzima bwacu turagushimiye cyane kuko ugororoka kandi ugira neza ntuhabwe icyubahiro uyu munsi we wari usanzwe uzi kuzobaho ariko twebwe abana b'abantu twarabiteguye ariko amatariki akaguma ahinduka kubera yuko umunsi utari bwagere ariko uwo munsi wageze kandi ibirori byabaye turagushimira mwami imana kandi turagukengurukira ndakwinginze uku ibi birori byo ngaha mu isi mwaba imana uzije kuzoririmbana n'abamarayika bawe iwawe mu ijuru izina ryawe rihabwa icyubahiro nta kindi dukora dushaka ngaha ku isi uretse kuzotaha iwawe mu ijuru kandi tukaririmbana n'abamarayika duhabwe icyubahiro hezagira aba baririmbyi bose bafite inshingano yo kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo mbere naho bafise intege nke mu izina rya yesu kirisito umwe mu bayera yamabagendera kugira ngo abereke aho bitagenda neza kugira ngo bashobore kwikosora ntabwo itubahiro tugiye kuva ngaha twerekeza mu mihana iwacu ndakwinginze kugira ngo wamuduha kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo tuze twama turirimba kubera yuko indirimbo ziraruhura imitima mbere zikaruhura n'imibiri ndakwinginze kugira ngo zikomeze kuruhura imitima yacu bize bitume tukubona twese turi mu buntu bwawe izina ryawe nirihabwa icyubahiro yesu kirisito kuri mu ijuru dusengera turakwinginze kugira ngo ibyo ubona bibereye ari byo udusabira kuri data wa twese mu izina rya yesu